あらどうなんでしょうウィル・スミス・にやられました G.I. j a n のジョークだったんです。Good n i I'm going to, okay? <laughs> I could, oh, okay. That was a greatest night in the history of television.